Cal tindre molt poca vergonya per adulterar l'esperit i el contingut d'una iniciativa legislativa popular que han signat 90.000 valencians i valencianes. Cal tindre molt poca vergonya, però molt poca vergonya, per haver abusat d'uns mitjans de comunicació públics que van posar al seu servei, manipulant-los, practicant la censura, saquejant-los, utilitzant-los per a enriquir els seus amics, per a xarxes de corrupció que s'estan xutxant avui en dia, i després desentendre's del reclam de la societat valenciana que se va a manifestar claramente en favor del mantenimiento de Radio Televisión Valenciana. Señor Blanco, usted no tiene ni altura moral, ni catadura moral, ni ningún tipo de superioridad moral nunca sobre ningún diputado de mi grupo parlamentario. Nunca. Nunca les oí defender a Radio Televisión Valenciana hasta el momento del cierre. Nunca. Usted no sabe que van a recorrer. l'intent de privatització del senyor Zaplana, que nosaltres vam anar als tribunals per a defensar el servei públic, vostè no sap que nosaltres sempre hem treballat els nostres programes electorals amb el sector audiovisual valencià, amb els periodistes, amb el comitè d'empresa, amb la gent que estima la seva llengua, la seva cultura i que sap de la necessitat dels mitjans de comunicació. Personalitza vostè el debat parlant de la meva altura moral, de la meva catadura moral. Mire, senyor Castelló, ni jo ni ningú dels meus companys i companyes de grup hem aplaudit a un delinqüent condemnat a 8 anys de presó. Ningú de nosaltres hem signat la petició d'indult per a un delinqüent condemnat per corrupció. Ningú de nosaltres hem anat a abraçar a Carlos Fabra. Ningú de nosaltres ha cobrat sobresous en bé. Els treballadors de la Televisió Valenciana, als treballadors del sector audiovisual valencià, productors, dobladors, guionistes, actors, actrius, als periodistes, als valencians que parlen valencià i que no poden sintonitzar canals en la nostra llengua pròpia. A tots els valencians i valencianes els dic, Radio Televisió Valenciana tornarà. Gràcies, senyor Blanco.